Als Campus vor mehr als 60 Jahren von Bill Bright gegründet wurde, war die Idee, dass Bill Bright wirklich die ganze Welt positiv segnen wollte und hat gedacht, ich gehe am besten an die Orte, wo jetzt die ähm, Leute sind, die die Welt in ein paar Jahren in der Zukunft prägen werden. Das sind die Universitäten. Und das ist auch unser Spirit von uns heute noch. Wir wollen Studenten in eine Begegnung mit Jesus führen, dass sie dann eine lebensverändernde Begegnung mit dem Schöpfer haben ja. und dann nach dem Studium, wo auch immer sie dann landen, positiven Einfluss auf die Gesellschaft haben können. Und wir wollen die Zeit, die ein Student bei Campus hat, gut nutzen und erst dies gleich von Beginn an erklären, wo bei Campus für sie der beste Platz ist und was sie alles lernen können. Zwei Elemente scheinen mir dafür gerade besonders wichtig. Das eine ist eine groß angelegte erst die Werbekampagne und das zweite ist ein Programm, was Leuten hilft, schneller Fuß zu fassen bei Campus. Bei der ersten Kampagne wollen wir sowohl Christen ansprechen, als auch solche, die einfach offen für den Glauben sind. Ich denke an eine deutschlandweite Kampagne auf Social Media. Vielleicht könnten wir auch eine Empfehlungsaktion machen, wenn man Erstis kennt, dass man die für irgendwas nominieren kann und sie dadurch Kontakt zu Campus bekommen. Und das Ganze soll komplett abgestimmt sein auf Aktionen vor Ort. Flyer, die man rausgeben kann, äh, in dem gleichen Design, irgendwelche Giveaways oder äh, Stände für Erstmessen, die im gleichen Design, mit den gleichen Slogans sind. Und ich will auch die erste Woche promoten. Mit erste Woche äh, meine ich eine Woche, wo jeden Abend irgendwie ein Angebot ist, sei es eine Semestereröffnungsparty, wo wir unsere Vision vorstellen oder erst die Brunch oder einfach ähm, ja, ein Spieleabend oder eine Stadtführung, irgendwie solche Sachen. Und darauf aufbauend entwickeln wir gerade ein dreiteiliges Programm, bei dem Studenten Campus besser kennenlernen können. Wir erklären, was unsere Vision ist und was unsere, unsere Werte sind. Und sie sollen sich dabei auch selbst besser kennenlernen können, vielleicht mit einem Gabentest oder irgend sowas. Und am Ende werden ihnen Möglichkeiten gezeigt, wie sie sich bei Campus einbringen können und direkt einsteigen können in Teams oder Kleingruppen oder Mentoring oder irgendwelche Sachen, die für sie gerade passen. So können wir die Zeit zum Fuß fassen deutlich verkürzen. Erstens kommen schneller in die Phase, wo sie wirklich im Glauben wachsen. Und wir verbessern dadurch nicht nur ihre Erfahrung mit Campus, sondern rüsten sie auch bestmöglich aus für die Zeit nach Campus. Was du bei Campus lernst, soll für den Rest deines Lebens eine Hilfe sein. So ehren wir Jesus und so machen wir ihn bekannt.